Bare slapp av. Eh, ja, slapp. <laughs> Hva er Active Campus? Um, Active Campus er et uh, helsefremmende og sosialt tilbud. Ei uke med masse aktivitet. Den tredje fadderuka. Der man skal fokusere på helsa til studentene. terskel, uten alkohol, masse aktiviteter. Det viktigste folkehelseinitiativet i Norge. Åh, oh, mye latter, ja. <laughs> Aktiv campus for meg er En mulighet til å kombinere en, måte, en aktiv hverdag da, og hektisk studieliv. Ja, for det syns jeg er gøy. For mange så er fysisk aktivitet veien til en god mental helse. Jeg tenker at gjennom aktivitet så kan man bekjempe ensomheten. Hvis jeg skulle beskrevet Aktiv Campus med ett ord, så ville det helt klart vært Stort. Glede. Glede. Glede. Idrettsglede. Idrettsglede. Samhold. Gøy. Inkludering. Inkludering. Inkluderende, ja. Åh, er vi fornøyde nå? Mm. Ja Dragon's Grove.